Kiai ginong sinsari ki baklan bertam jong ke percaya ke senem arajar apa. Ku beli shibun epi ke subscribers baru ki baju sutra berbaik ki video sakit ke channel Storyteller London. Hang ni ngan wara shipi ki shibungut ki nong sinsari ki baklan bertam jong ke percaya. Number way. Udai usi jemping. Usi jemping latip yu. Kum un nong sinsari baklan bertam jong ke percaya. Ula kum presiden jong ka China nadu ka snem araja kata, bat un salongru u presiden u Bashir Tajingim nembarar Vladimir Putin u Vladimir Putin ulong baar kumunong sinsar bo klan bortam ka patay u day u presiden jong ka Russia ulalong presiden nadu ka snem araja kata, bat un salong hadu ka snem Arhajar Lai Pusat. Number Lai, Joe Biden. Joe Biden, Wan Number Lai, Kum Unong Sinsyar, Wa Klanbor Jang Partai. Uday, U President Jang Kari, Amerika. Ulalong President, Nadu Kasnem, Arhajar Arpau. Number Sao, Pope Francis. U Pope Francis, Uday, Uklidu Jang Kabalang Katolik. Katolik. Situ lupa persai. Bad ulong ru unong sensyari kari de Vatican City. Ula shimti ya kakam kum upop. Nadu kasnem arajar khatlai. Nambal san Narendra Modi. U Narendra Modi Prime Minister Jungi. Wan basan na kapertai. Kum unong sensyari ubah klanbor. Ula long Prime Minister Jungkari India Nadu kasnem arajar khatsau nambar reo kun siim muhammad bin salman muhammad bin salman long prime minister jangka saudi arabia nambar nyau emmanuel macron emmanuel macron wan ba nyau kumun nong sujar ba klein bor ko pertai u presiden jonga france nambar pra boris johnson boris johnson long prime minister jangka united kingdom wan lamenta umdesho uwan ba pra kum unong sinjar uba klein bor number kendai olak skol olak skol de chancellor jungkeri germany nadu kasnem arajar arpoe badulong number kendai kum unong sinjar uba klein bor kepatai Number 10 Ufunio Kashida Ufunio Kashida de Prime Minister Jungka Jepang Bat ulong Number 10 Kumbun Nong Sinshar Baklan Bortam Hakapartai kumta kita isi pungut kide kinong sinchar kita baklang bortam jo kapatay next if you like my channel please tell to your friend if you do like please tell me so that i can make the best story teller london